onalar haqida juda ham ko'p rivoyatlar juda ham ko'p baytlar bor albatta dunyodagi hamma onani maqtagan baytlarni onalar haqida yozilgan qasidayu abiyotlarni tarozini bir tomoniga qo'yib tarozini ikkinchi tomoniga payg'ambarimiz alayhissalomni jannat onalar oyog'i dur degan hadisini qo'ysak bu og'ir keladi jannat onalar oyog'i ostidadir ona buyuk zot man bir kuni azizlar ona haqida yaxshi bir mauiza tayyorlash maqsadida turli kitoblarni qarab o'tirib internetga murojaat qilib bir arabiston diyorida tayyorlangan teleko'rsatuvni ko'rib qoldim ko'rsatuv onaga yaxshilik qilish mazmunida edi ko'rsatuvni ahli ilm olib borar ko'rsatuvda bir qancha insonlar ishtirok etardilar birdan ko'rsatuvni olib borayotgan xonaga kursida o'tirgan taxminan o'ttiz yoshlardagi bir yigitni olib kirib qo'yishdi yigitni oyog'i ishlamas qo'li yo'q edi ajib holat man o'yladimki bu qo'li yo'q oyog'i ishlamas yigit ham olimmikin ona haqida mauiza qilib berarmikin deb qarab turdim ko'rsatuvni olib borayotgan boshlovchi u yigitga qarab ona haqida bizga gapirib bering degan savolni berdi mendan ona haqida so'rayapsiz nima ham derdim man o'zimni onamni gapiramanda tug'ilganimda oyog'im ishlamaydigan qo'li yo'q bir go'sht bo'lib tug'ildim onam meni tashlab yubormadilar o'ttiz yildan beri boqib ko'tarib avaylab asrab kelmoqdalar sizlarga men savolim bor dedi haligi qo'lsiz yigit tomoshabin bo'lib turganlarga qarab agar sizlar ovqat yesangizu ming bor uzr ammo o'sha ovqatni chiqarish qobiliyatingizni yo'qotib kasal bo'lsangiz nima qilasiz dedilar ular aytdilarki dori ichamiz dedilar dori ham yengillatmasachi tabibga boramiz tabib ham yordam berolmasachi unda amaliyot o'tkaziladi jarroh aralashadi dedilar demak har safar shunaqa bo'lganda tabib dori va boshqa vositalar sizlarga yordam berar ammo men tug'ilganimdan beri oyog'im shol bo'lganiga yetmasdan ichagimni harakati ham sus mana ovqat yeymanu hojatimni onam o'z qo'llari bilan chiqaradi o'ttiz yilki onam mana shu xizmatni qilib kelyaptilar ba'zan ba'zan odamlar menga savol beradi armoning bormi bu dunyoda deydilar armonim yo'q alhamdulillah xudoga shukur olloh menga yurmaydigan oyoq va qo'lsiz jism berdi ammo mo'tabar bir zot ona berdi lekin ushalmas orzuyim bor bu orzu hech qachon ushalmasligini bilsam ham orzu qilaveraman ollohdan so'raveraman qani endi menga bir dona qo'l bersayu mana shu qo'lim bilan bir marta onamni yuzini silasam bir marta onamni bag'rimga bossam bir marta onajonimni ko'z yoshlarini o'zim artib qo'ysam mana shu meni armonim so'ng u yigit teletomoshabinlar va barcha tomosha qilib turganlarga murojaat qildi ey onasi borlar ey qo'li harakatlanayotganlar meniku qo'lim yo'q ekan ammo siz qo'li borlar qachon oxirgi marta onangizni quchoqladingiz qachon oxirgi marta onangizni yuzini silab qo'ydingiz qachon oxirgi marta onangizni yuziga yuzingizni qo'yib rozilik so'radingiz yigit shu so'zi bilan o'zini so'zini tugatar ekan hammani ko'zidan yosh oqdi jumladan kamina xodimingiz ham ko'z yosh to'kdi bugun o'sha qo'li yo'q yigitni nidosini man sizlarga qaytaraman ey qo'li borlar qalbi urib turganlar uyda onasi borlar qachon oxirgi marta onangizni quchoqladingiz qachon onangizning yuziga yuzingizni qo'yib onajon mandan rozi bo'ling yuzlaringizdagi ajinlarda mening xizmatim bor sochingizdagi oqlarni sababchisi manman sizga borimcha xizmat qilay deb qachon aytdingiz bolangizni quchoqlab yuzidan o'parsiz boshlaridan silab erkalatarsiz lekin sizni bu dunyoga kiygizgan butun hayotini sizga baxshida qilgan onangizni ham yuzini silang yuzlariga boqing hayot bo'lib turganlarida to'yib to'yib bag'ringizga bosib oling toki yo'qotib qo'ygandan keyin bu imkoniyatni topolmaysiz onasi borlar jannatiy bo'lib olishligini alloh nasib aylasin